саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз он бірінші сынып физикасы сфералық айналар сфералық айнаның көмегімен кескін алу деген тақырыпты қарастыратын боламыз так олай болса бізде бүгінгі қарастыратын негізгі сабағымызға арқау болатын сабақ мақсаттары сфералық айнала негізінде сипаттамалар білу және сипаттау ой сайна деп жатқанымыз не сайна деп жатқанымыз не яғни жалпы айтқан кезде осы бір сфералық айналарға мысал және де есептер қарастыратын боламыз так негізгі біздің бүгін тірек сөздеріміз сфералық айна оптикалық ойыс айнаның фокусы ә, фокал жазықтығы және үш тамаша сәуле деген негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз так бүгінгі сабақта сендер не аласыңдар сфералық айнада нәрселердің кескінін салуды және алынған кескінді сипаттауды үйренетін боласыңдар так бізде сфералық айна деп отқанымыз не дегенге мынандай бір суреттерді ашып қарастыруға тырыстық яғни біз күнделікті өмірде мына бір дүниені көп көреміз иә яғни мына машинаның несін машинаның бізде ә, осындай бір айнасын көруге болады иә немесе магазиндерде нені көруге болады тағы бізде мындай ә, домалақ түрде иә соны көруге болады немесе мына жерде көріп тұрғанымыздай осындай бір дүниелерді күнделікті өмірде көруге болады бұл не үшін әрине былай айтқан кезде бұл сіздердің күнделікті өмірдегі осы бір сфералық айналарға мысал болатын негізгі ә, суреттер яғни осылар бізде мысал бола алады екен сфералық айналарға арға жалғастырдық енді <clears throat> жалпы сфералық айна деп отқанымыз не яғни көріп тұрғанымыздай бізде мынау бізде дөңес дөңес сфералық айна және ой сфералық айна болып есептелінеді шашатқыш беті сфераның бөлік болып табылатын айна яғни сфералық айна деп аталады олар сфералық айна ішкі бетіне шағылатын болса мысалы келді міне сәулеміз иә и шағылды фокус аралыққа қарай бұл қандай ойыс ал мынау бізде дөңес деп қарастырылады ал енді оптикалық ось деп жатқанымыз не сфералық айнаның мына жерде оптикалық ось деп жатқанымыз мынау иә міне нөл <clears throat> так нөлді айтамыз яғни төбесі мен сфералық геометриялық центрінде орналасқан дәл осы центрде орналастырылады ә, бұны біз оптикалық ось деп қарастырамыз ал енді мына жерде f деп жатқанымыз бұл фокус аралық деп қарастырылады міне жаңа қазір айтқанымыз айнаның фокус аралығы кез келген сфералық айнаның бас оптикалық осіне параллель түскен сәулелерді одан шағылған соң бір нүктеге қиылыстырады яғни мына жерге қарайтын болсақ бүкіл сәуле келді шағылды яғни барлығы осы жерге не істейді деген сөз ә, яғни жинақталады деп қарастырылады бұл фокус аралық деп аталады ал енді ә, бізге кескін салу үшін тамаша сәулелер пайдаланылады яғни бірінші тамаша сәуле деп жатқанымыз ол қандай тамаша мысалы мына жерде мына дене иә кескін деп қарастырайық бұл жерден ә, сәуле тарайды бірінші сәулеміз тарады неге келіп түсті бұл қандай бұл бізде әрине ә, ойс айнаға келеді одан шашырайды қайтадан обратно фокус аралықтан өтетініне қараңыз міндетті түрде фокус аралықтан өтті иә мына қайтқан кездегі сәулесі штрих бір штрих екінші сәулеміз бізде дәл осы сәулеміз яғни ос центріне өтеді деген сөз иә осы жерден тіке өтеді екеуі мына жерге келіп қиылысатын нүкте мына жер иә міне қиылысты екеуі үшінші тамаша сәулемізді біз дәл осыдан фокус аралыққа жібереміз міне қараңыздар фокус аралыққа жібереміз келіп мына жерде айнаға тигеннен кейін ол не істейді артқа қарай шағылады дәл мынау оптикалық өске параллель бағытта шағылады нәтижесінде үшеуі түйіскен жерде не пайда болады міне қараңыздар біздің әрине ә, кескініміз пайда болады екен бұл кескінге анықтама беретін болсақ ә, кішірейтілген төңкерілген және әрине бұл бізде <coughs> жалған деп қарастырылады иә ал енді ары қарай кеттік сфералық айналарды қарастырайық сфералық айналар деп отқанымыз мына бір екі ойыс мынау бізде міне бірінші жағдай екінші жағдай дөңес айналар жалпы бұған мысал күнделікті өмірімізде қасықты алсақ болады қасықтың ішіне қарайтын болсақ төңкеріліп тұрамыз сыртына қарайтын болсақ басымыз дөйіп тұрады иә дәл сол секілді мына бір ә, ойыс айнаға нені шамды қойған кезде шамымыз не істеді кішірейді иә кішірейтілген ал дөңес айнаға қойған кезде шамымыз үлкейіп кетті яғни бұл да бір ә, осы сфералық айналарға мысал болады немесе жаңағы біздің чайный ложкамыз немесе қасығымызды осылай мысал келтірсек болады ал енді ойыс сфералық айналардың қолданылуы жалпы ойыс айна жарықтың жинақтайды бұл айнаның фокусын нақты деп аталады себебі ондай айнадан шағылған сәулелер жинақталады деп қарастырылады ал енді бізде сфералық айнаның түрлері жаңа айттық сфералық айнаның кішірейтілген жағдайы және сфералық айна үлкейтілген жағдай бұл қалай болады бұған біз қазір ә, нақты тоқталатын боламыз мысалы ойыс айнадан кескін алу бірінші кескін алып көрейік не істейміз бізде мына жерде көрсетілгендей нәрсе берілген иә бірінші сәулеміз тарады жаңа айтқанымыздай біздің одан кейін барып несіне неден өтеді міндетті түрде фокус аралықтан өтеді иә міне өтті дальше кетті келесі ә, екінші сәулеміз дәл осыны фокус аралықтан өткіздік міне қараңыздар келді айнаға тиді қайтадан сфералық айнаға артқа қарай параллель мына бір өске параллель кетеді екеуі түйіскен жер осы жер болды үшінші жағдай үшінші жағдай біз не істейміз дәл осы айнаға қарай жіберіледі жіберілді и дәл осы айнадан шағылады 45 градус міне қараңыздар нәтижесінде түйіседі барлығы үшеуі де түйіскен жерде біздің неміз пайда болады әрине кескініміз пайда болады так кескінге анықтама беретін болса қараңыздар бұл нақты яғни мынау нақты және кері ол деген сөз төмен қарап тұр иә төңкерілген деген сөз және кішірейтілген мына бір негізгі нәрсенің ә, биіктігіне мына екінші кескіннің биіктігі кішкентай болғандықтан бұл кішірейтілген деп қарастырылады немесе мынандай бір жағдайды қарастырайық ой санадан кескін алу яғни қарайтын болсақ ә, <clears throat> біздің бұл жағдайда мына нөл мен иә Э, екі фокус аралығында ортасында орналасқан кескінді орнаттық міне қараңыздар біріншісін жібердік артқа қарай кетті екінші жібердік тағы иә параллель кетті үшіншісін жібереміз қайтадан параллель кетеді барлығы түйіскен жер дәл осы жер иә мына аралық пен мына аралық бірдей болды яғни бұл ә, кескінге қандай анықтау береміз нақты кері кескін ал оның өлшемдері бірдей яғни екі оның өлшемдері бірдей болады деген сөз түсіндіре алдық па ары қарай кеттік үшінші ой сананың кескін алу бұл жерде қалай істейміз біздің әрине нәрсе цифраның центрі мен фокустың арасында орналасқан яғни центр мынау болса фокустың ортасында орналасқан бірінші сәулемізді жібереміз фокустан өтеді екінші сәуле жіберіледі әрине ол да не істейді 45 градуспен шағылады үшінші сәулеміз жіберіледі жаңа айтқанымыздай параллель кетеді барлығы түйіскен жеріміз дәл осы жер міне қараңыздар бұл кескін пайда болды бұл кескінге нақты дәл сол кері төңкерілген иә және мына нәрсеге қарағанда кескіннің несі, несі биіктігі үлкен үлкейтілген деп қарастырылады ал енді ой санадан кескін алудың келесі жағдайы бізде нәрсенің фокус пен айнаның арасында орналасқан нәрсе фокус пен айна яғни мынау фокус аралық болса мынауымыз айна екеуінің дәл ортасына орналастырылған кескінде не істейді ә, жіберіледі түйіспейтін қараңыздар ә, фокусқа қарай жіберілмейді нәтижесінде не істейді мына беттен жіберілген кескін тіке жоғары қарай өткізіп артқа қарай мына жақты да дәл солай тіке өткіземіз сол кезде екеуі түйіскен жер мына жерде міне қараңыздар кескін осы жерде пайда болды ма енді бұл жерде бұған біз не береміз ә, айнаға жалпы кескінге анықтама береміз иә бұл тура тура тұр иә жанында яғни төңкерілмеген деген сөз және үлкейтілген мынаға қараған кезде кескініміз үлкейтілген және жалған яғни неге өйткені бізде ой сайнаң арғы бетінде орналасса кескіні жалған болып есептелінеді деген сөз себебі айнаның артында шағылған сәулелер емес яғни олардың созындылары қиылысады деген сөз бұл деген сөз шағылған сәуле қиылысқан жоқ олардың жай ғана нелері қиылысты созындылары ғана қиылысты сол себепті бұл жалған деп қарастырылады ары қарай кеттік дөңес сфералық айналардың қолданылуы жалпы айтқан кезде дөңес жаңа айттық иә дүкендерде ұрлықтың алдын алу мысалы мына жерде дүкендерде осындай нәрсе қойылып қояды неге барлығы көрініп тұрады да бүкіліне жан жағын барлығы міне қараңыздар домалақ болғандықтан бүкіліне көруге болады да немесе осындай бір нелерде машиналарды барлығымыз білеміз бұл қолданылуы яғни дөңес сфералық айналар тек қана жалған кішірейтілген кескін береді яғни дөңес сфералық айналар тек қана жалған кішірейтілген кескін береді яғни бүкіл денені кішірейтіп береді деген сөз ары қарай кеттік дөңес айнадан кескін алу енді дөңестен кескін алып көреміз так ол үшін біз не істейміз ә, ойыс айнаға қарағанда дөңес айнадағы кескін алу оңайырақ кескін тек айнаның артқы жағында пайда болады дөңес айнадағы кескін тура жалған кішірейтілген ол айнаның артында пайда болады дейді яғни бізде не істедік бірінші болып мына жерде қарайтын болсақ міне ә, негізгі нәрсені орналастырдық жібердік и шағылды шағылған нені сфераны дәл осы неден фокустан өткіземіз міне қараңыз фокустан өткіземіз одан кейін барып мынаны біз нөлді көзге қарай жібереміз екінші немізді екеуі түйіскен жерде не пайда болады біздің ә, кескініміз пайда болады бұл қандай болады тура орналасқан және кішірейтілген мына қараған кезде иә және бұл жалған себебі сфераның артында орналасқан деп қарастырылады ал енді ой сайнаның негізгі формуласы ой сайнаның формуласына тоқталатын болсақ бұл жерде үлкен f деп отқанымыз фокус аралық өлшем бірлігі метр өлшем бірлігі метр кішкентай f яғни бұл нәрседен айнаға дейінгі арақашықтық нәрседен айнаға дейінгі арақашықтық өлшем бірлігі метр ал д деп жатқанымыз айнадан кескінге дейінгі арақашықтық яғни мына жерде қарайтын болсақ айнамен мына аралық d ал мына аралығымыз кішкентай f болып тұр деген сөз да түсіндік па ал енді дөңес айнанікі болатын болса бізде қараңыздар ой айнада таңба не болады оң болады дөңес айнада таңба теріс болады деген сөз таңбасында ғана айырмашылық болады иә ал енді үлкейтілу бізде жалпы үлкейтілу қаншалықты үлкен h деп отқанымыз не бізде бұл кескіннің биіктігі ал кішкентай h деп отқанымыз нәрсенің биіктігі болып есептелінеді нәрсе деп отқан дененіңкі ал кішкентай f деп отқан жаңа айттық біз d деп отқан жаңа айтып қарастырдық иә егер биіктік теріс болса онда кескін төңкерілген болады ал егер үлкейтілу теріс болса онда кескін ә, төңкерілген болып есептелінеді екен иә бұл өте маңызды ал енді керекті мәліметтер ретінде кішігірім сіздерге қысқа нұсқа мәлімет ұсындық и сонымен қатар қызықты бір оқиға мені тоқталып кеттік оны оқып қарап көрсеңіздер болады және де осы сабақты пысықтау мақсатында бірінші есебіміз және екінші есеп бар болған екі есеп ұсындық есептерді шығарамыз түсінбеген жерімізді сұраймыз міндетті түрде комментарий ретінде қалдырамыз келесі сабақта жолыққанша сау бол